Música hat's mit geschmolzen, weiß wie gut ich dir bin. Ja, ja, ja, ja, weiß nicht, wie gut ich dir bin. Ja, ja. Ho, hi, Au, au, au. Meow. now.